welcome back to YouTube channel. So guys, nakikita niyo ba ang nasa harap ko ngayon? Ayan. For today's video guys, magluluto tayo ng pinakbet. So, ito yung mga ingredients natin. Ang palaya, talong, kalabasa, okra, chicharo, and sitaw. May kamatis. Ayan. At ito yung mga ano, condiments natin ilalagay. Sibuyas, bawang, kanila. At of course, hindi mawawala ang pagbuong. Ayan. Ang ilalagay natin sa pakpit, guys, pritong pasta. Ayan mag-uumpisa na tayo.